የወደደኝ ማን ነው ያለ ምክንያት እንደው ሳይኖረ በጎነት አንድ የሚያስወድደው የወደደኝ ማነው የእኛ ፍቅር በማይለዋወጥ በማይቀያየር ያላዋደደብኝ ራሱን አክብዶ እያገለገለኝ በብዙ ተዋርዶ ስፈልገው ያለ ስጠራው የሚገኝ ማነው ያልሰለቸኝ ማነው ያልለመደኝ ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ነው ሰው ያረገኝ ማነው ዋጣት ዋጸዳቶ እኔን የጠቀመኝ በብዙ ተጎ ልቤ ለማን ነው የሚገባው? ታዲያ ልቤ ለማን ነው የሚገባው? ታዲያ ቀልቤ ለማን ነው የሚገባው? ታዲያ ፍቅሬ snow. እለታለው በሽታ በትግስት፣ በቅንነት በፍቅር ደግሞም በደግነት አጌጥለታለው በትሁት ማንነት በቸርነት በእምነት ራስን በመግዛት እታይለታለው ብርሃኑን ለብሼ በየቀን እለቱ በኃይሉ ታድሼ ሽቀረ እቀራለው ባስተማረኝ ህይወት በሞላብኝ ጸጋ በሰጠኝ ማንነት እገኝለታለው በፈለገኝ ቦታ በፈለገው መንገድ ለራሱ ደስታ ብደረግለታል ይሁን እንደሚለው በፍቅሩ ገዝቶኛል ጌታዬ እሱ ነው እነግርለታለው ዝናውን አውጥቼ ያደረገልኝን ማዳኑን ተግቼ wait till it's Layers snow. Layers. Tired of being. ታዲያ እኔ ለማን ነው የምገባው? ለኢየሱስ ነው ለኢየሱስ የሚገባው? ለኢየሱስ ነው ለኢየሱስ ነው ለኢየሱስ ነው